Ya Allah ya Rabb indakum tenangkanlah amankanlah Indonesia negeri tercinta ini jauhkankah dari segala balak dan cobaan jauhkanlah dari bentuk segala fitnah yang akan merusak dan memecah belah umat dan bangsa tercinta ini pagarilah negeri kami kuatkanlah NKRI ini tumbuhkanlah kecintaan kami kepada bangsa dan tanah air ini ya Allah jauhkan dari segala cobaan dari dari cobaan dari malapetaka balak yang akan turun dari langit ataupun yang akan tumbuh dari langit selamatkanlah bangsa kami persatukanlah bangsa kami berkahilah bangsa kami makmurkanlah ekonominya berkahilah ekonominya berkahilah pertaniannya sehingga menjadi kekuatan-kekuatan apa yang telah engkau berikan kepada bangsa kami Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah tawakina